რესპუბლიკა განათლებული ადამიანების არჩევანს ემყარება და ხალხის ნებას ასახავს. დღევანდელი ჩვენი თაობის თემა იქნება ტერორის ენა საბჭოთა კავშირში. ეს ტერორის ენა ასე თქვათ გამოყოფილი ფენომენი არ ყოფილა. ის ემყარებოდა მთლიანად საბჭოთა პროპაგანდას. ხა ქართული ტერორისენა, ქართული საბჭოთა ენა მთლიანად იყო გამეორება აი ამ რუსული პროპაგანდისული მანქანით მანქანის და თუ ვილაპარაკებთ იმაზე რომ ეს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა ძირითადად გაზეთ პრავდის საშუალებით გადაეცემო და ხდებოდა მისი ჩანერკვა მასებში ძალიან ადვილად დავინახავთ ამას გაზეთ კომუნისტის ფურცლებზე. ჯერ პირველი ის რომ საერთოდ ძალიან ბევრი სტატია პირდაპირ ითარგმნებოდა და იქ ეწერა პრავდის მოწინავე. მაგრამ თვითონ ენობრივი ერთეულებიც კი, რომელიც ვთქვათ სოციალისტური წყობის დამყარების მერე შეიქმნა, ისინიც პირდაპირ თარგმნებოდა და რაც თავარია ის სულისკვეთება, რაც იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა მაღალი ეშელონების ტვინში მოხარშული მთლიანად გადმოეცემოდა აი ამ ქართულ სივრცესაც. თვითონ სტალინი სხვათაშორის ამბობდა რომ მე არავითარი საბჭოთა ენა არ შემიქმნია, უბრალოდ ის ფიქრობდა რომ ეს ენა ჩააყენა სოციალიზმის სამსახურში. ის აი 1950 წელს წერს, რომ როგორცო რუსული ენაო ემსახურებოდაო ადრეო რუსულ ბურჟუაზიულ კულტურასო ზუსტად ისე ემსახურება ახლაო ეს რუსული ენაო ამ ჩვენს საბჭოთა წყობას და საბჭოთა კულტურასო. თვითონ ეს ენა უნდა გაიყოს ხა პრესის ენათ და თქვა ხატრულ ენათ არა ძირითადად მასებზე მოქმედებდა ეს პრესის ენა და თელი ეს პროპაგანდისტული მანქანა დასაწყისიდან ბოლომდე აი პრესის ენით მუშაობდა, რომ აი ინდოქტრინიზაცია მოეხდინა ამ საკუთარი იდეოლოგიის. აი ენას ახასიათებდა ესე ვთქვათ მგზნებარე კამპანიური ტონი, ახასიათებდა დეკლამატორული სტილი, მონოლოგის რეჟიმი და ის იყო ახალი პოლიტიკური რელიგიის, აი ლამბერტის ტერმინი რო ვიხმაროთ, პიტერ ლამბერტის ტერმინი რო ვიხმაროთ, ახალი პოლიტიკური რელიგიის ასე ვთქვათ გამავრცელებელი მასებში. რატომ ვამბობ ამ პოლიტიკურ რელიგიას? იმიტომ რომ ეს საბჭოთა პროპაგანდა ორ ძირითად ღერც ეფუძნებოდა. ერთი ეს იყო სუბორდინაცია, კაცრად განსაზღვრული ზემოდან ქვემოთ, რასაც გიბწანებდე და მეორე ეს იყო რწმენა. საბჭოთა ადამიანს უნდა დაეჯერებინა უნდა ერწმუნა ის ერთი ურყევი ჭეშმარიტება რასაც ასე ვთქვათ ზემოდან უკადაგებდნენ ამ მონოლოგის საშუალებით და ეს ყველაფერი ხდებოდა აი რაღაცნაირი თითქოს ენის ხეულში შეყავდათ ინექცია იმით რომ ამას ქონდა ძალიან ასე ვთქვათ ფართო ხასიათი. ყველაფერი, ყველა მოვლენა განიხილებოდა ზუსტად ამ ჭამჭრილში. მეორე ეს идеოლოგია მოითხოვდა, ასე ვთქვათ, მასებისგან, რომ მათ ერწმუნათ, რომ სამყარო არის გაყოფილი ორ ნაწილად. ეს არის საკუთარი და უცხო, ანუ ჩვენ და ისინი. აი ამ ორ ნაწილად ყოფდა საბჭოთა პროპაგანდა სამყაროს და ნელ-ნელა უკვე 36 წელს უკვე ძალიან პარად ჩამოყალიბდა ეს ტენდენციები, რომ გადახვევა უკვე დანაშაულად ითვლებოდა. თუმცა თავიდანვე აი 21 წლის მარტის კომუნისტსაც თუ გადავშლით ჩვენ ნახავთ რომ უკვე ეს ჩვენ და ისინი ძალიან ყარა ეს არის უკვე გამიჯნული და რაც თავარია ეს აწმყო რომელიც დადგა უკვე კომუნისტური რეჟიმი ნუ მასში ბოლშევიკური რეჟიმის შემოსვლასთან ერთად იყო ბრწყინვალე, ძვირფასი და გვიქად და რაღაც უმშვენიერეს მომავალს, როდესაც სამარცხვინო იყო და საშინელი ის царსული, რომელშიც საქართველოს მანამდე იმყოფებოდა. აი მე მაქვს აქ ამონარიდი ერთი წევლითა და კრულვით მოიგონებს ქართველი ხალხი თავისი ისტორიის სამარცხინო ფურცლებს და მით უფრო გაკაჟებული, გაფოლადებული ეს ფოლადი აქაც უკვე არის. მიეგებება წყინვალე ხვალეს. ბევრი არამზადა ბნელი ზრახვების მქონე მოვა ჩვენი პარტიის კარებთან, ნუ ალბათ გულისხმობდა ყოფილ პირველი რესპუბლიკის მთავრობაში ნამუშევარ ადამიანებს ან იმ პარტიებს, ხო? საბჭოთა უფლების გამოცხადებას გამოცხადებით საქართველოს შეიძლება სრულად ახალი დიდებული ხანა ჩვენი ცხოვრების. ეს არის 21 წლის მარტის კომუნისტი. აა აა თუმცა ეს სტილი არ შეცვლა და კიდევ უფრო სქემატური გახდა აა უკვე მაგალითად 36 წელს ეს მენშევიკები ჭალებში როგორც მათ დაარქვეს უკვე აღარ მოიხსენიებიან ასე ვთქვათ ეპითეტების და მარკერების გარეშე და აი 36 წელს 35 წლისავე იყო გასაბჭოების მთელი წერლები წაიყვანეს რაღაც საკავშირო ყრილობაზე, სადაც გამოვიდნენ სიტყვით და ძალიან დასანანია, რომ მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი ამბობდა ასეთ სიტყვებს, რომ ეს მენშევიკური ბუნება უარყოფით კონტექსტში და მენშევიკური საფშავნელი დემოკრატია ბჭყალებში და გაზეთები აი ამ 15 წლის თავის ახსანიშნავა დაჭრებული იყო კარიკატურები, სადაც შავნელი მენშევიკები, საზიზღარი ბურჟუაზიული გამონაშთები იყვნენ განკიქებულნი. აი ეს ასეთი დაყოფა დღემდე თქვა ეს ფორმულა, როდესაც მთელი სამყარო იყოფა რაღაც ბედნიერებად და უბედურებად, კეთილებად და ბოროტებად. აი ეს схема მგონია რომ დღემდე მუშაობს ჩვენს რეალობაშიც. ჩვენ ამ შავთეთრი ფერებიდან ვერ ამოვდივართ და გინდაც პირველი რესპუბლიკის შეფასებაში თქვათ ხედავთ რომ ჩვენ პირდაპირ ვიმეორებთ იმ კლიშეებს, იმ ლოზუნგებს, რაც ჩაიდო წლების განმავლობაში აი ამ საშინელი პროპაგანდით, როდესაც მუდმივად ადამიანებს ერთი ერთი და იგივეს უმეურებდნენ აი ამ ლოზუნგების, კლიშეების, აი ამ შეფასებითი ლექსიკის სახით, რომ ისინი არიან არამზადები, გაიქცნენ, თქვათ, ისინი არიან მოღალატეები ქართველი ხალხის და აი ეს დღემდე გრძელდება. ვერანაირად ვერ დავაღწიეთ თავი, აი ამ საბჭოთა პროპაგანდის მანქანის მოქმედება საზოგადოდ რაღაცა გადაფასდა თქვა ბოლშევიკური აღარ არის დადებითი ეპითეტი და დღეს უკვე არის ეს უარყოფითი ეპითეტი თქვა კაგების თანამშრომელი მაშინ იყო ასე თქვა მოხსენიებული როგორც დადებითი მაგრამ დღეს ის არის უარყოფითი მაგრამ რჩება რაღაც ისეთი თემები, რომელშიც ჩვენ ვერაფრით ვერ მოხდა, თქვათ, გადახარშვა. მაგრამ რომ მოხდეს ეს გადახარშვაც არა, ჩვენ პირდაპირ მათ ჩავსვამთ გმირების ამპლუაში. ანუ ის რომ მოვლენა შეფასდეს რაღაცნაირად კონტექსტში, პერსპექტივაში, ადამიანებმა შეისწავლონ ეს მოვლენა, ან თუნდაც პიროვნების საქციელი ისე რომ არ ჩასვან ის რომელიმე ყუთში, ან შავში, ან თეთრი, ან ბოროტების ან კეთილების დღემდე ამას ვერ ვახერხებ და სწორედ აი ამდენ წლიანმა, აი ასეთმა მუშაობამ პრესის პირველ რიგში და შემდეგ ამაში უკვე ჩაერთო მთელი კულტურა, ხო? ჩაერთო ამაში ტელევიზია, ამაში ჩაერთო კინო, თეატრი, მუსიკა, ანუ ყველაფერი მუშაობდა ამაზე. არ შეიძლება უბრალოდ რომ მართლა ამას არ დაეტოვებინა რაღაც ტრავმა. მაგრამ ნუ აი ხედავთ რომ დღემდე ვართ აი ამ ტყეობაში რომ ვერაფრით ვერ გადაგვიფასებია და არ შეგვიძლია რომ ობიექტური თვალით შევხედოთ და დავინახოთ შეცდომებიც, ნაკლიც, მაგრამ დავინახოთ პოზიტივიც და ეს მოვლენა, ეს პიროვნება რაღაცა ნაკრები იყოს ამის და არა ვთქვათ რაღაცა ერთი ან არამზადა, ან თქვა დიადი ფიгура. აი ეს სხვადასხვა სოვიეტოლოგები ხშირად ამომერო ის ჰეროიზაცია, რომ რომელიც სტალინის ძირითადად სტალინის ფიгураს ახლდა თან, ხო? და მე მასთან ერთად ჰერო ჰეროიზდებოდა მთელი ეს ბოლშევიკური სპექტრი მიდიოდა დემონიზაციის პარალელურად. იმიტომ თუ არ ყავდა მტერი ამას არა, მაშინ ეს ჰეროიზმი რაღაცნაირად ნაკლული იქნებოდა. ეს ჰეროიზაცია და დემონიზაცია აი ესე გვერდიგვერ მიდიოდა. აი ამის ჩანერგვა მასებში, აი ამის ინდოქტრინიზაცია და თუ ჰეროიკული შარავანდედით, ასე ვთქვათ, მოსილი იყვნენ პირველ რიგში იოსებ ბესარიონის ძე და მისი გარემოცვა და მე რამდენიც ვთქვათ ხალხის პრად გამოცხადდებოდა იმ წუთას ისინი გადაინაცვლებდნენ მტრის ბანაკში და იყვნენ საზიზღარი მავნებლები, რომლებიც კინის გუსლით უნდა განადგურდნენ. ძალიან დიდხანს აი ამ მტრების, ასე ვთქვათ, დემონიზებული მტრების ნიშას იკავებდნენ სწორედ მენშევიკები პირველი რესპუბლიკა, თუმცა ბოლოსკენ უკვე საბჭოთა კავშირის მიწურულს არჩეს რომ სრულად საერთოდ გაეკროთ ეს იმიდან, რა ქვია, მიხსიერებიდან და ისტორიის წიგნში, წიგნებში მაგალითად შეტანილიც კი არისო აი ეს სამწლიანი ისტორია. მაგალითად მე, როდესაც სწავლობდი, საერთოდ არც კი უსწავლებიათ, რომ არსებობდა ეს სამწლიანი პერიოდი. ანუ პირდაპირ მოხდა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რესპუბლიკა და მეორე 21 წელს მოხდა საქართველოს გასაბჭოება. აი ეგ შუაში რა იყო? ამაზე საერთოდ ლაპარაკიც კი არ იყო. ანუ მეხსიერებიდან მთლიანად წაშარეს მეორე და აი ასე ვართ დღეს აი ამ მოცემულობის წინაშე, რომ დღეს ჩვენ გვიწევს თავიდან რაღაც нараტივი შექმნა და ამას საზოგადოების დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება სრულად ქვეცნობიერად, იმიტომ რომ მათში ჩალექილია ეს კლიშეები. დემოკრატია ჩვენი ტრადიციაა. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორიაა.